dan Assalamualaikum bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain Born Into Fear So game ni adalah game yang boleh kata baru juga keluar Okay dekat Steam So aku tak tahu aku nak buat full walkthrough ke tak sebab game ni agak panjang juga Tapi kita akan tengok macam mana kita akan main maybe setengah jam maybe 40 minit tanpa orang masa Let's go Let's go Huh cantik tu dia punya poster New journal entry Caution letter Picture Okay So ini dia Sally Alright, hantu yang akan mengganggu kita. Aku memang tak ada idea langsung game ni pasal apa. Oh my god, this is kind of creepy. <laughs> okay. Alright. Uh, okay, so Sally ni macam patung kot. Ya. Oh, ni kira base ke apa? Nampak macam apa multiplayer kan? House, uh, destroying the barrier, destroy the evidence, eliminate Sally. Alright, cool. Okay, this is kind of interesting. Origami. Oh, waktu kecil dia buat origami. Cool. Aku reti buat origami. Nak tahu aku punya origami apa? buat jet. Right, let's go. Aku dah lupa dah rumah apa. Tapi aku tahu rumah Sally 117. Itu yang aku tahu. Alright, so aku kena pergi room 102. Uh, let's go. So ni kereta aku. Aku boleh balik ke? Eh? Aku boleh balik eh? Alright. So every time aku explore aku... Remember, Agent, you won't be able to access the creature's lair to destroy it until you search through the house's Baiklah. So, kita mula daripada kanan, kiri, kanan, kiri lah. So, ini 102. Okay, this is cool. Alright, this is cool. Aku tak tahu apa benda lampu lain tu. Okay, Assalamualaikum. Let's see. Baik. Assalamualaikum. Woi! Oh dia suruh apa? Put the chair back tu. So aku rasa, alright, aku rasa so Sally ni dia macam dia jelmaan kalau ada macam isteri baru ke apa kan. So dia macam jelmaan kot. So kita dekat sini kerjanya sebelum kita pergi ke rumah tu, kita kena settlekan what kecap botol. Eh, tak kecap botol tak ada apa kan. Justru wine botol yang bukan kecap botol. So kita kena pecahkan barrier nak sampai ke 117 which is kind of cool. Right, so aku dah buat empat. Aku memang kalau dibagi save memang aku akan save sentiasa lah kalau unlimited kan. Right, jom pergi atas dulu sebab bawah nampak macam creepy. So kita pergi atas. Oh, kita ada chair kat sini. Alright, ni chair budak-budak ni siapa punya anak ni? Dan aku rasa game dia bukan horror survival kot. It's more like macam horror experience. Which is menarik ke aku nak main. Aku macam eh, uh, sebelum nak masuk bulan puasa ni kan. Aku nak macam dari relax lah kan Tak nak lah main benda-benda yang uh, Macam Apa ah, Heavy-heavy uh, sangat kan Just mahu relax-relax je Okay oh, Ada lagi satu tingkat What the heck Rumah ni besar gila weh Tapi ada macam feel-feel Macam fast more Macam mana wine bottle ada kat dalam bilik Wah Bilik dia romantik tu Alright you are good guy Of course lah Okay So kita akan tolong dia cari uh, buku anak dia which is uh, dekat dalam kit tu. Asal? Tak sebab saya ada wine. Okey aku tutup balik. Ya Allah terkejut aku siap. Sally, Sally. Right, kita hantar lu. Oh my goodness terkejut aku eh jangan buat macam tu. Okay, so ini buku tu Okay, mana kerusi lagi satu? Basement lah tu kan. Aku assume basement lah. Wine lagi satu pun mesti kat basement. Weh, smart gila weh. Katil macam ni. Huu smart tu. So, ni adik-beradik ni lah kan. Yang dikata mati tu kan. Oh, very sad lah. Ni game horror ke game sedih? Aduh. Nah, ambil. Help the other two, please. Okay, okay. Oh, dia tolong juga yang lain. Baiklah, baiklah. Okay, done. Ah... Uh... Right, find eight of rotate. Okay, eight of eight. There we go, settle. So, house 102, I think I've done she has to see gold star for trouble. I should take kid in my beast world. I think I've done everything she asked and received a gold star for my trouble. Gold star? Oh, QE untuk tukar. Oh, wow. Aku lagi prefer yang ni kot. Terang sikit kan. Eh? Hey! You Ya Allah. So aku dapat apa? Gold star. Ah, gold star. Let's go. Okay, 106. I need... Oh, tu dia. Ujuk. Dia bunuh kita ke? Oh, dia bunuh. I see. Alright. One. What the heck, weh? shopping tantrum, okay? Acceptable. I Alright, aku ke yang buat mess? Oh, okay, so dia, okay, dia. Eh, banyaknya. Ni rumah apa ni? Oh, one, one, three. Okay, ni salah. <laughs> What the heck? Tutup lampu ke apa ni? Sekejap. Weh, tak boleh ni, tak boleh. Sekejap. Uh, ah, red checker piece. Okay, okay, okay. Okay, uh, gold star. Okay. So, clean the wall. Collect and place checker piece. Seems like sini tak ada apa-apa. Tutup pintu sebab aku adalah pencuci yang baik. Ni betul-betul macam house flipper tu. Tapi horror. Okay, aku rasa ni ada berapa enam yang tadi cuci. Okay, checker piece. Belakang ni ada apa-apa? Sebab dia orang macam nak pindah ke apa ni kan. Right. Ooh, bilik kau merah. Woi, terkejut aku. Kenapa? What was the point of that? Kau sepatutnya memang nak kena takut ke aku ke memang? Ooh, cantiklah playground dia. Ya, si ada belon. udara panas. Ini bilik parent dengan anak. Macam mana ni? Aku tak faham. Bilik macam mana ni? Right. Dia macam bilik Parent ni tinggal sini Lepas tu anak dia ting tidur sini hmm. Woi What the heck we Woi Kau hajar Okay dia memang Memang kerja nak menakutkan aku je Okay Fine I love you I love you Sally There we go We done Danzo Hati-hati guys Probably ada jump scare Okay ah, That said, if this happens again... I won't Baiklah Sali. Alright. There you go. 113 Danzo. Alright, game save. So sekarang ni 110113 116 117. So kita ada berapa rumah ni? 7 rumah. Woo! Okay. Yup. Oi, kejar aku. Any girls? No. Clean the wall, collect and throw any beer bottle. Clean the wall, beer bottle. Let's go. Right. Beer bottle, trash can, other agent report. Aku rasa seronok lah. Dia macam ada law kan. Both target were dead asleep when we entered the house. Woken them up, we wanted to help. Agent, mouse stumbled into one of the bedroom door. Target inside, didn't even mumble in the sleep. Anyway, our job here is done. We are moving on to the next set of target now. Okay, mati. Dia semua kat sini semua mati ke apa? What the heck? Semua orang kat sini semua mati eh. Cleaning spray, beer bottle, safe object. Alright. Ah, uh, interact. Okay, buang. Alright. So, kali ni kita betul-betul true lah. Eh, apa tu? Eh, what the heck? So, you supposed to scare me, I guess? Udah mandi. Okay, aku tak kacau lah kalau mandi. Mandi lah, mandi, mandi. Sila, sila. Mari, mari, mari, mari. Tu aku cakap Sa Sally ni macam ni tu. Aku rasa macam aku minat pula. Agak-agak kalau kacau dia kena kena marah. Tak pun dia dah ni. Hai awak. <laughs> wow, apa lam tu? Let's go lah. Mesti lah tengok. Kan? Aku dah apa? Dah minat pula dengan hantu Dia bukan hantu pun Aku nak tahu kenapa eh Maybe dia ni, dia ni control Semua yang berlaku kat sini ke apa I'm failing biology philosophy this semester You think that chick from bread party Will be down to turtle me Chloe something like that. Anyway if you get the chance Answer for me will ya I can find my phone Our party last night To try And see if single Kau belajar tak nak Lepas tu nak bercinta Eh hey, akulah Kan orang-orang macam ni Memang tak boleh belah betul Aku dah dapat dua rencana weh Aku rasa malam ni Aku nak target empat rencana Lepas tu kita sambung lagi game ni Alright aku nak target empat rencana Ui pisang tu Yup settle Eh aku bersihkan eh Come on lah Gold star Let's go More gold star Okay last gold star Okay guys last last There you go Oh tu kejap aku Picnic Oh nak pergi piknik Dia punya dia punya sound macam tak padu eh. So new journal entry 117 Josh and Brandon Taya live Taya <laughs> Live here together If our background check are correct They made a charity function of crippled children Oh so ni lah kan Dia orang suka buat charity lah The pair bonded over horror movie Were quickly married a few months Or meeting each other The buffer has asked me to get basket ready for picnic Ya aku rasa kan Sally dia control semua benda kat sini lah True Aku rasa lah Okay Kita baca report ni Target ni macam mana dia orang mati eh Target watching movie in the living room When we entered the room We were caught off guard by the quick reaction We target beta nearly escaping the perimeter of the house Fortunately one of the agent was standby And managed to intercept the target before he escaped Meanwhile target alpha struggle But agent Johnson maintained control of situation And soon alpha and beta were drowned in the bathroom Beta for me our term might make difficult to less agent But they have no trouble Ha huh. You go Siap semua Donat apa semua dah bawa Baik Task complete Yup ha, Aku dah tak terkejut dah Oh ada bunga api Tini Bapak lah Hey eh, eleven. Ah, Everything ready for the penny I will bought another gold star Sally disappeared so well Where she, where she goes Maybe she never leave at all. Cool. So itu saja untuk kali ni. Okay, kita akan explore semua rumah tu nanti, semua ni nanti. Okay, and then kita akan tahu setiap cerita dah. For now, aku rasa dia macam Sally ni control neighborhood ni. Lepas tu dia maybe menyebabkan kematian. And then kita sebagai agent untuk menghapuskan dia lah. Dia macam penghasut macam tu lah. So itulah dia game kita untuk hari ni. Kalau korang suka dengan game ni, aku akan sambung. Confirm. InsyaAllah esok kalau aku record, aku sambung. Kita habiskan terus. Uh, korang boleh like, komen, subscribe, share. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Best game ni. Bye-bye.